घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं दांतों में दर्द का एक अचूक इलाज जी हाँ अगर आपके दांत दर्द कर रहे हैं तो आपको एक उपाय करना होगा इस उपाय को करने के बाद आपके दांतों का दर्द कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा सरसों के तेल में अगर आप सेंधा नमक थोड़ा सा मिलाएं और उससे दांतों के बीच और मसूड़ों पर मॉलिश करें